Gai valere i catuli, carmen primum, ad cornelium. Cui dono, lepidum novum libelum, arida modo pumic expulitum? Corneli tibi, namque tu solebas, meas es aliquid putare nugas. Iam tum causus est, unus italorum omnium tribus explicare cartis doctis jupiter et laboriosis qua rabe tibi quid quid hoc libelli quale cumque quod o patrona virgo plus uno maniat perenne cyclo cui dono lapidum novum labellum. Arida modo pumic expolitum. Corneli tibi, namque tu solebas, meas es aliquid putare nugas. iam tum causus es unus italorum, om tribus explicare cartis, doctis jupiter et laboriosis. Qua rabe tibi quid quid hoc labelli. Quale cumque quod, o patrona virgo? Plus uno maneat per ene cyclo. cui dono lepidum novum libellum arida modo pumic expolitum corneli tibi namque tu solebas meas est aliquid putare nugas iam tum causus est unus italorum omnium tribus explicare cartis doctis jupiter et laboriosis qua rabe tibi quid quid hoc libelli quale comque quod o patrono virgo plus uno maneat perenne cyclo